todavía. well. Actually, ito lalagyan po natin siya ng cream. Kaya hindi natin masyadong ano, uh, ah, pinayos kasi lalagyan siya ng cream sa labas. So, yun yung magiging design niya. That's it. nito, lalagyan pa natin siya ng cream sa gilid. Yung, yung, yun yung pinakamagiging design ng uh, ah, cake na to. Okay, dami ng stock.